მაესტროს ფაქტორი კვლავ პირდაპირ ეთერშია დღეს ჩვენ ინტერაქტივში დავსვით ასეთი კითხვა რა როლს ასრულებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყნის განვითარებაში დაახლოებით 4000-მდე მაყურებელმა დაგვირეკა და ძალიან დიდი უმრავლესობა 93% ამბობს რომ ეს როლი არის უარყოფითი პირდაპირ ეთერში გვერდება მინისტრი რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ბატონ სოზარ სუბარს მინდა მივესალმო მოგესალმებით ბატონ სოზა რამდენად მოულოდნელია თქვენთვის ასეთი შედეგი საზოგადოებრივი საზოგადოების განწყობა და როგორ ფიქრობთ რა არის იმის მიზეზი რომ დღეს ნდობა საზოგადოების დიდი ნაწილის მხრიდან აქვს ასეთი დაბალი არასამთავრობო სექტორს მოგესალმებით და მოესალმებით თქვენს მაყურებლებს ხოდ ჯერ დავაზუსტებ, იმდენად დიდი გამოცდილება არა არასამთავრობო სექტორში, არამედ არასამთავრობო სექტორთან მუშაობის გაცლებით დიდი გამოცდილება მაქვს, იმიტომ რომ ვიყავი ჟურნალისტი, ვიყავი სახალხო დამცველი და მუდმივად მიხდებოდა ამ სფეროსთან ძალიან ჭიდრო შეხება, თუმცა მაქვს უშუალოდ არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც. ზოგადად მე პირველში არ გავიზიარებდი საზოგადოების ამგვარ დამოკიდებულებას, თუმცა გარკვეული ახსნა შეიძლება ამას მოეძებნოს, ახსნა შეიძლება ის იყოს, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ტოვებენ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ბუნებრივია და არა ყველა ტოვებს გარკვეული მიკერძოებულობის სა მე თითქოს ისინი მიკერძოებული არიან მხარეს წარმოადგენენ გარკვეულ დავებში. რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი ეს აქვს უფლება იყოს მიკერძოებული ისევე როგორც ჟურნალისტი, ისევე როგორც მის მიერ მოქალაქე, ზოგადად მან ღიად უნდა თქვას მაშინ რომ ის არის ამ შემთხვევაში მხარე, იმიტომ რომ და რაღაც ყველაფერი დამთავრდება და როცა კონკრეტული ადამიანი მოისხავს მანტიას რაღაცა ესეთი თითქოს ის არის ქურუმი უმაღლესი ობიექტურობის და ამ დროს აშკარად ჩანს რომ ეს არის მხარე ბუნებრივია საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში და როგორც აღმოჩნდა ეს ნაწილი არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ეს გარკვეულ აგრესიასაც იწვევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, უნდა ვთქვა რომ ჩვენი მომავალი გადის სწორედ იმაზე, რომ შეიქმნა ძალიან ძლიერი სამოქალაქო სექტორი. სამოქალაქო სექტორი არ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციას, არის ზოგადად აქტიური მოქალაქეები, სხვადასხვა ტიპის თუნდაც არაფორმალური კავშირები, თუნდაც პროკავშირი, თუნდაც ძლიერი რელიგიური ორგანიზაციები, ეს ყველაფერი არის სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ქმნის ქვეყნის იმქსოვილს, რომელიც ქვეყანას იცავს ძალიან ბევრი გადასწრომისგან მარტო. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩვენს ეთერში ამბობდნენ იმას, რომ როდესაც ისმის კრიტიკა ხელისუფლების მისამართი, ხელისუფლებას არ აქვს არგუმენტები, არ აქვს პასუხი ამ კრიტიკაზე, მაშინ ჩდება აგრესია არასამთავრობო სექტორის მიმართ და მაშინ ჩდება ბრალდება, რომ არასამთავრობოები არიან არაობიექტურნი და მიკერძოებულნი და უშეთ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ. იზიარებს თუ არა ასეთ განწყობას? ეხლა საზოგადოება პირიქით უნდა იყოს, პირიქით თუ ეს კრიტიკა არის ობიექტური, მაშინ მათ უნდა თქვან, რომ დიახ, ისინი ენდობიან არასამთავრობო სექტორს და ეს 93 და შეიძლება 110%-იც იყოს წინააღმდეგი და უნდობლად განწყობილი ხელისუფლების ჩემს ძინავამდე გასა რომ ეს ვერ ვერ მივიღებ ამ იმას ფორმულირებას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ პირიქით უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და აქ არ არის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკაზე ლაპარაკი. ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა მოსწონს ყველას ყოველთვის, რაც გინდა, კარგი ხელისუფლება იყოს, მაინც საზოგადოება ამ კრიტიკას ეკიდება ძალიან გაგებით აქ სხვა პრობლემაზეა. როცა სხვა სფეროებში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს რჩება მიკერძოლობის განცდა, როგორც ჩანს, ეს იწვევს თავის თავად უნდობლობასაც. ასე იგი. ახალგაზრდა იურისტებმა დღეს გამოაქვეყნეს შუალედური არჩევნების შეფასება, სადაც სხვა დარღვევებთან ერთად ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მინისტრები, თქვენი კოლეგები იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ არჩევნებში. ანანაცრიშვილმა აღნიშნა, რომ კანონდარღვევა არ ყოფილა, მაგრამ პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე არასწორი და უხერხულია ის, რომ განსაკუთრებით ძალოვანი მინისტრები და უშოთ იღებენ მონაწილეობას არჩევნებში ერთ-ერთი კანდიდატის მხარდასაჭერად და არათანაბარი, არაკონკურენტული გარემო იყო ამ არჩევნების პრობლემა. რამდენად იზიარებთ თქვენ ამ შენიშნებს? აბსოლუტურად არ ვიზიარებ და არ არ ვიზიარებ თვითონ იმ მიდგომას, რომ მინისტრი არ უნდა ჩავიდეს. მინისტრი ხო პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გუნდის წევრი არის ამ გუნდის ერთ-ერთი ძალა, ერთ-ერთი სახე და თუ ნდობა არ არის ამ მინისტრის მიმართ, პრემიერის მიმართ, პარლამენტის წევრის მიმართ, მაშინ მისი ჩასვლა გამოიწვევს პირიქით აგრესიას, გამოიწვევს უარყოფით შედეგს და ამით წააგებს კანდიდატი, რომელსაც ისინი უჭერენ ხარს. ხოლო თუ კი საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული ნდობა, თუ კი ეს პოლიტიკური დივიდენდი დაგროვებულია ჩვენი მუშაობით, ბუნებრივია, მაშინ ეს დივიდენდი პოლიტიკურად გამოყენებული უნდა იქნეს კიდევაც იმისთვის, რომ შემდეგ არჩევნებშიც მივიღოთ ხმები და ეს პირიქით გონია, რომ თუ აქ რამე ვინმე ფიქრობს ეს ასე არ უნდა იყოს, პირიქით ასე უნდა იყოს და უფრო აქტიურად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. სხვასთან ლაპარაკი საქმეა, თუ კი აქ ლაპარაკი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ეს არ ყოფილა გამოყენებული, ვერ მიგვითითებს, ვერავინ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ერთ-ერთი ფაქტია და თუ ეს იქნება გამოყენებული, ბუნებრივია, კარცევად უნდა იქნეს დაგმობილიც და შესაბამისი ზონების მიღებული, რომ მომავალშიც მსგავსი რამე არ განმეორდეს, მაგრამ ეს არ ხდება და ახლა პოლიტიკური დივიდენდის გამოყენება ეს ბუნებრივია, აბა როგორ გავაკეთოთ, ესე იგი, არჩევნები როცა მოდის, ყველა ის ადამიანი, ვინც რასაც რამე გაუკეთებია, ვინც შეიძლება სახე იყოს ამ თემ პარტიის, ის დაიმალოს და გამოვიდნენ სრულიად უცნობი ადამიანები და მათ ილაპარაკონ რაზე. გაკეთებულ საქმეებზე ვერ ილაპარაკებენ, ხო? იმიტომ რომ გაკეთებულ საქმეებს აკეთებენ ის ადამიანები, ვინც დღეს არიან ხელისუფლებაში. გეგმებზეც ბუნებრივია ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ და დაპირებებს, მათ შესრულებაზეც და თუ რამე დაპირება არ არის შესრულებული, იმაზეც ჩვენ უნდა მოგთხოვონ პასუხი. მე მაგალითად იგივე საგარეჯოში ერთ-ერთ სოფელში ვერ ჩავედი, არ ჩავედი იმის გამო, რომ იქ მე პირადად მქონდა გარკვეული დაპირება მიცემული, რომელიც შესრულდება აუცილებლად უახლოეს თვეებში, მაგრამ ძალიან ხნის განმავლობაში დღეს ხვალ, დღეს ხვალ და არ შესრულდა და მე არ მქონდა იმ ადამიანებთან ჩასასვლელი პირი. მე პირიქით მიხარია, ჩავიდე იქ სადაც პირობა შევასრულეთ და უთხრა რომ აი ხო შეგპირდით, ხო გავაკეთეთ. და აი ეს ასეთი სიტყვის ხალხი ვართ ჩვენ და მე მგონი ეს პირიქით უნდა გამოვიყენოთ. ბატონ სეზარ, დღეს იყო მორიგი ეტაპი რუსთავი ორის საქმის და ამ დავის მხარეები პლავერს შეთანხდნენ, არის ძალიან კონფრონტაციული განწყობა. მთელი არასამთავრობო სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები აკრიტიკებენ პირველ რიგში ხელისუფლებას და გამოთქვამენ წუხილს იმის გამო, რომ ქვეყანაში საფრთხე ექნება სიტყვის თავისუფლებას და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას. ასეთი განწყობა რა გავლენას მოახდენს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესზე, ქვეყნის განვითარებაზე და რამდენად ხელისუფლება სწორად უხსნის საერთაშორისო თანამეგობრობას ის თუ რა პროცესთან გვაქვს საქმე? ამ პირველი იგი არ რობო სექტორი როცა ასეთ კატეგორიულ განცხადებებს აკეთებს და თან ყოველად დაუსაბუთებელს შეიძლება ესეც არის აი 93%-ის მიზეზი რომელზეც ეხლა ვლაპარაკობთ უბრალოდ არ ვაკეთებ ამას შედარების გამო მაგრამ ნიკა გვარამია წარმოადგენს ხელისუფლებას რომელიც არც თუ დიდი ხნის წინ არ ბევდა ტელევიზიებს და პირდაპირ შეავდა ეკრანებიდან მე ამოვიღე რამდენიმე ჩემი მოხსენება სხვადასხვა წლების. რაი მიწერია თქვა ესეთი რამები, რომ ისაც ხდება ტელევიზიების ერთ-ერთ მოხსენებაში მედია მფლობელები მაქვს თალკის სათავრად გამოტანილი. პირდაპირ მიწერია, რომ ხელისუფლება ახდენს სახელმწიფო რეკეტს მედიის მფლობელების მიმართ. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება შემოსვლის წელს 12 ტელეკომპანიას ჰქონდა საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია, ანუ ვისაც შეეძლოთ ახალი ამბების გაშუქება. 12-დან 4 წლის განმავლობაში 11-ს გამოეცვალა მფლობელი და მათ შორის რამდენიმეს რამდენჯერ მე და ყველა მათგანი თან ამბობდა აღიარებდა სახალხო დამცველთან რომ ეს მოხდა იზოლებითი წესით მათ შორის მე ჩავხედე რამი წერია თქოს 2007 წელთან დაკავშირებით და პირდაპირ მიწერია მაშინ საერთოდ არ ვისმობდი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვას არ შეხვედრილი არ ვიყავი არანაირი ურთიერთობა ამ ადამიანთან არ ქონდა აა მაშინდელი ჩემი თანამშრომლების მიერ შესწავლილი მასალები საფუძველზე მიწერია რომ ჯერ ეს ორი ადამიანი ჯარჯი აქიმიძე და დაძვით თვალი აღიარ ამბობენ რომ ისინი აიძულეს და ტელევიზიაზე დასვეს გაკოტრების საფრთხის წინაშე რომ თუ არ დათმობდნენ წილებს ამ შემთხვევაში ტელევიზიას გააკოტრებდნენ და საერთოდ დარჩებოდნენ შალზე და როგორ გაკოტრების საქმე აღიძრა ისინი იძულებული გახდნენ წილები დაეთმოთ და 9 დღეში გაკოტრების საქმე შეწყდა ეს მოხდა ბატონ შოზარ თქვენ ანგარიშში ძალიან ბევრი სხვა ბიზნესმენის პრეტენზიებიც იყო მაგრამ დღეს სწორედ ეს იწვევს კითხვებს და დამთავრებინეთ და მეორე აქვე წერს კიბარხალვაში და მისი მხარე წერენ და გავიმეორებ ეს ის პერიოდი, როდესაც კიბარხალვაში შეხვედრილი არ ვიყავდი და საერთოდ არ ვიცნობდი, რომ რუსთავი ორში საინფორმაციო პოლიტიკას სრულად აკონტროლებდნენ და წარმართავდნენ მაღალი რაოდენობით პირები. კერძოდ, გიორგი არველაძე, რომელიც იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ეკონომიკის, შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი, გიორგი უგულავა, ქალაქ თბილისის მერი, გიგა ბოკერია, საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე და სწორედ გიორგი არველაძის ზეწოლით ის იძულებული გახდა დაენიშნა დავარაშვილი დირექტორად, რომელიც დანიშნა მას არ უნდა და. რაც შეიძლება თქვენს კითხვას კი ბატონო დაგეთახმები. ანუ რატომ ხდება სამართლიანობის აღდგენა პირველ რიგში კიბარ ხალხაშისთვის? ეს არის საზოგადოების კითხვა. ამ კითხვაზე ბევრჯერ გაეცვა საპასუხი და მე მგონი აქაც პათეტიკასთან უფრო გვაქვს საქმე. კიბარ ხალვაშიც, დავით დვალიც, ჯარჯი აქიმიძეც ჩივიანო, სამი წელია შეტანილი აქვს პროკურატურაში საჩივარი სარჩელი ითხოვენ გამოძიებას ისევე როგორც ამას ითხოვს 1000-ობით მოქალაქე და ისინი ამბობენ რომ ეს საქმე არ იქნა გამოძიებული. ამის შემდეგ შეიტანეს მათ სასამართლოში და სასამართლო რომელიც არის დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან პროკურატურისგან და სასამართლოში მიაღწიეს მათ თავისი საქმის დაძვრას. ეს საქმე როგორ დამთავრდება ჯერ არ ვიცით, მაგრამ სასამართლო ის ხელისუფლებაა, რომელთანაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ აქვს კავშირი, ვერ ექნება კავშირი და ეს არ არის ზურაბ ადიოშვილი ზრო რომელიც აკონტროლებს და თითოეულ გადაწყვეტილებას და რომელიც დროსაც კიდევ ერთხელ გავემოვნებ წლის განმავლობაში 18000 სისხლის სამართლის საქმე და მხოლოდ ერთი გამამართლებელი განაჩენი დგებოდა ეს ის ზრო აღარ არის და შესაბამისად ერთადერთი ერთადერთი კარგი რაც ხდება დღეს, რომ ეს საქმე მოექცა სუფთა იურიდიულ მმართველობაში, ყველაფერი რაც ხდება არის სასამართლოში ან სასამართლოსთან ახლოს და ხელისუფლება კარაფერ შუაში არ არის. ეს რო დაინახონდეს რო აღიარონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, იქნება კარგი. ან თუ ამბობენ რომ ეს პროცესი დაგავლენას მოახდენს საქმის ერთობაზე საერთაშორისო პარტნიორებთან. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ რომ აა ეს არის ვთქვა პოლიტიზირებული ხელისუფლება ერევა და ასე შემდეგ მაშინ შესაბამისი ფაქტიც უნდა დადოს და არაერთი ვიღაცა ერთი ან ორი პარლამენტის წევრის განცხადება რომელიც დაასრულა გასავლელი მეგობრების განცხადებებია რაც შეეხება საერთაშორისო რაც შეეხება აა მოახდენს თუ არა გავლენას ის განცხადებები რომლებიც კეთდება დღეს ამ პროცესთან დაკავშირებით ჩვენი მეგობრების მხრიდან არის ძალიან არასასიამოვნო, ძალიან არის ჭიუნეული და მე არ მგონია რომ ეს კარგი იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს კარგია თუ ცუდი, მიუხედავად ამისა, ეს მოახდენს თუ არა რამე გავლენას ჩვენს ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგზე და ამ ეტაპზე ვიზალიზებ რეალიზაციაზე ჩვენ არაფრის შეცვლა არ შეგვიძლია იმიტომ რომ შეცვლა შეძლებთ იმ შემთხვევაში თუ მოიხსენოთ ისე როგორც იქნება ნაციონალური მოძრაობა ჩავარევით სასამართლო პროცესში ან ბ ჩავერევით რა ქვია გავლენზე გავლენას მოახდენთ ბიზნესმენებზე თქვენი სტუმარი იყო წერან ანა ნაცლიშვილი რომელსაც მე უსმენდი მანამდე სხვა ტელეთერში ამბობდა ესეთ რამეს რომ პროკურატურას უნდა დაეწყო დიდი ხნის წინ გამოძიება და ეს გამოძიება უნდა ყოფილიყო გამჭვირვალე და ობიექტური პროკურატურა რომელიც ამ წუთში მართალია ფორმალურად მაგრამ მაინც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი იუსტიციის სამწრო შემადგენლობაშია თქვენ წარმოგიდგენიათ რა გამჭვირვალე და რა ობიექტური პროცესი არ უნდა ყოფილიყოს რა მოხვდა ამას იგივე საზოგადოების მხრიდან და იგივე შეიძლება ანანასლიშვილი როგორ გავაკრიტიკებდა მაშინ როცა დღეს როდესაც ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამიჯნული დღესაც კი მიხდება იმის ტკიცება რომ ჩვენ არ ვერევით პროცესში და მიუხედავად იმისა რომ არანაფერი საწინააღმდეგო არგუმენტი ადამიანებს, რომლებიც გვაბრალებენ, რომ ვერავით პროცესი არ აქვს, მაინც პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა დაამტკიცოთ, რომ არახალ პროცესი ჩარეული, იმიტომ რომ თქვენ გაფთავრობა და თქვენ გევალებად დაამტკიცოთ და ის რომ დიდი მადლობა. არაფერი ამის საწინააღმდეგო არ არის, ნუ ეს ამას არიღებს არავინ არგუმენტს. მადლობა სოზარ სუბარი, დენილსა და განსახლების მინისტრი საუბრობდა მაესტროს ფაქტორის პირდაპირ ეთერში. ახლა კი თამარხი დაშილს მინდა მივესალმო. თამარ, საღამოს შედობისა, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი იყო ანანა ნაცვლიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დღეს გამოქვეყნდა საიას დასკვნა საგარეჯოს არჩევნებთან დაკავშირებით თუ იცნობთ ამ დასკვნას რა შენიშნებს იზიარებთ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მინისტრების მონაწილეობის თაობაზე და შეფასება ასეთი იყო მიუხედავად იმისა რომ კანონდარღვევა არ არის მაინც არათანაბარი არაკონკურენტულია გარემო როდესაც თავრობის წევრები მხარს უჭერენ ერთ-ერთ კანდიდატს იზიარებთ თუ არა ამ შენიშნებს ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაგდა მოწვევისთვის და ამ საშუალებას იმისთვის რომ მივმართო მაყურებელს რა თქმა უნდა გავეცანი ახალგაზრდა ივრის ასოციაციის დასკვნას ეს დასკვნა არ არის მოცულობითი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის ახალგაზრდა ივრის ასოციაციას არ უთქვია რომ არჩევნებში ადგილი ქონა გაყალბებას ქალბატონ მანანაცრუშმა პირდაპირ ეთერში გამოიმეორა კიდევაც რომ კანონ დარღოვებს ადგილი არ ქონია ფაქტურად თუ იყო მხოლოდ მცირე მცირე ტექნიკური ხასიათის რომლებიც როგორც ვიცით აღმოიფხრა კიდევაც საუბნო კომისიების დონეზე და საოლქო კომისიების დონეზე რაც შეეხება პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობას, მე მესმის არასამთავრობო ორგანიზაციის გადმოსახედიდან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს თვითონ რეკომენდაცია, როგორც არის ფორმულირებული დასკვნაში, ჩემთვის მისაღები არ არის, იმის გათვალისწინებით, რომ რეკომენდაციის დასკვნა არ გვთავაზობს კონკრეტულ კრიტერიუმებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობის შეზღუდვა. რაც შეეხება თვითონ ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიაში, მინდა ხაზი გაუსვა, მონაწილეობდნენ მხოლოდ მაგალითანამდებობის პირები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი იძლევა საშუალებას გამგებელი იყოს ჩართული გუბერნატორი, ადგილობრივი საკრებულოს წევრები, ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მხოლოდ და მხოლოდ მონაწილეობდნენ ministrები და პარლამენტის წევრები, ანუ მხოლოდ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. ამიტომ ამ მოსაზრებით ჩემთან ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიასთან მიმართებაში ამ ამ შენიშვნას ვერ გავიზიარებ, რომ იყო განუსაზღვრელი წრე პოლიტიკური თანამდებობის პირების. აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს. თქვენ ახალგაზრდა იურისტი ასო ასოციაციას ხელმძღვანელობდით და აკრიტიკებდით მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებას, როდესაც არჩევნებში ერთვებოდნენ თანამდებობის პირები. თავად თინახი და შელი იყო წინააღმდეგი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების. სპეცუბანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და კახო კუკავამ გაიხსენა, რომ მე და თინახი და შელს ერთად გვაქვს გაგზავნილი მიმართვები საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისთვის, რომ არ გამოიყენონ სპეცუბნები და უშო სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში. ანუ ეს ყველაფერი დღეს უკვე აღარ არის პრო პრობლემა და ამ შემთხვევაში უკვე ხელისუფლების კანდიდატი. კი ბატონო, მინდა რომ ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ ორი საკითხი. ანუ პირველი ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე და სპეციალურ უბანზე, ამ სპეციალურ უბანს მოგვიანებით დაუბრუნდები. მე ვიმეორებდი მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ახლაც გავიმეორებ, რომ ადგილი არ ქონია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ეს იყო უფრო პოლიტიკური რესურსის გამოყენება. რასაც მე თვითონ ვაკრიტიკებდი, მათ შორის ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის პერიოდში, იყო ის, რომ ხელისუფლება შეუზღუდავად იყენებდა ადმინისტრაციულ ფინანსიურ რესურსს. იყენებდა ადმინისტრაციულ შენობებს მაშინ, როდესაც სხვა კანდიდატებს, სხვა საარჩევნო სუბიექტებს არ ქონდათ საშუალება იგივე შენობები გამოიყენებინათ. მაგალითად, მე მახსოვს ერთ-ერთი შემთხვევა, არაერთი შემთხვევა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ბიბლიოთეკებში, რომელიც მუნიციპალურ საკუთრებაში არის, ქონდათ საარჩევნო შტაბები განთავსებული, სხვა საარჩევნო კანდიდატებს ამის საშუალება არ ქონდათ. იყო შემთხვევები არაერთი და ეს როგორც წესი ასე ხდებოდა, როდესაც მინისტრები, მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის წევრები თავიანთ სამსახურებრივ მანქანებს იყენებდნენ იმისთვის, რომ ყოფილიყვნენ ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში. ისინი იყენებდნენ თავის დაქვემდებარებაში მყოფ პირებს იმისთვის, რომ მათ სასარგებლო წინასაარჩევნო კამპანია იწარმოებინათ. სწორედ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რასაც ჩემი კამპანიის პერიოდში ადგილი არ ქონია, ამას მე თვითონ ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებდი და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ვთხოვდი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირების ვიზიტის შემთხვევაში მათ არ გამოეყენებინათ სამსახურებრივი მანქანები. ნაკლები. ასე რომ ესენი მოდი ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ პოლიტიკური რესურსის გამოყენება და ბუნებრივია ბატონ მასოზარმა აღნიშნა და მას დავეთანხმები, რომ პოლიტიკური გუნდი კოალიცია ქართული ოცნების დაინტერესებული იყო, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი ყოფილიყო გამარჯვებული და ისინი ამ პოლიტიკურ რესურსს იყენებდნენ. რაც შეეხება სპეციალურ უბანს, სპეციალურ უბანთან დაკავშირებით მე თვითონ მახსოვ შემთხვევები, როდესაც ჩვენ დამკვირვებლებს სპეციალურ უბანზე დამკვირვებლება დაარუშვებდნენ, მე მიხდებოდა ზარის განხორციელება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან, რომ როგორმე ჩვენი დამკვირვებელი სპეციალურ უბანზე შეეშვათ. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ის იყო, რომ სპეციალურ უბნებზე როგორც წესი არჩევნებამდე რაღაც ცირე პერიოდით ადრე მიემაგრებოდნენ ხოლმე დიდი რაოდენობის სამხედროები, შინაგან საქმეთა მოსამსახურეები და ასე შემდეგ. მოცემულ შემთხვევაში ამას ადგილი არ ქონია. სპეციალურ უბანზე დაკვირვების საშუალება ქონდა ყველას, ვისაც ამის სურვილი გააჩნდა. ქალბატონი ირმაინაშვილი, რომელიც ხმამაღლა პარაგობს ამის თავაზე, მისი წარმომადგენელი მთელი დღის განმავლობაში განმავლობაში საარჩევნო კენჭისყრის დაწყებიდან ბოლომდე იმყოფებოდა სპეციალურ ბანზე და მას ქონდა საშუალება რომ ეკონტროლებინა იქ რა ხდებოდა და მე არ გამიგია პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით რომ იქ რამე განსაკუთრებული მოხდა და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რის თაობაზე შეცდომაში შეყავდათ მაყურებელი ამ მუხროვანი სამხედრო ბაზაზე არ გაზრდილა სამხედროების რაოდენობა 2015 წლის იანვრიდან 2015 წლის იანვარში იყო 557 სამხედრო მოსამსახურე თუ არ ვწდები ეს რიცხვი იყო და ზუსტად ზუსტად ანალოგიური რიცხვი შევიდა სპეციალურ სიაში. და დამერწმუნებით ქალბატონო მაგდა რომ 2015 წლის იანვარში ნამდვილად არავინ არიცოდა რომ ქალბატონი ჩინახილაშვილი დაინიშნებოდა თავდაცვის მინისტრად და დაინიშნებოდა შესაბამისად შუარედური არჩევნები. თამარ, თქვენი ყოფილი კონკურენტი დღეს შიმშილობს და ირმა ინაშვილთან ერთად კიდე 500 წევრი პატრიოტთა ალიანსის აპირებს რომ დაიწყოს შიმშილობა, მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საგარეჯოს არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობა. ეს პროტესტი პროტესტის უკიდურესი ფორმაა და ადამიანურად, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმეა ამ სურათის ყურება. რა როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება? თქვენი შეფასება როგორია ამ პროცესის? უბრალოდ აი ადამიანურად გაქვთ თუ არა რაიმე სათქმელი ამ სიტუაციაში? თქვენ მოიგეთ არჩევნები, მაშინ როდესაც თქვენი კონკურენტი აბოსო ის გაყავდა და მან მიმართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას. აა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ქალბატონი ირმა ინაშვილის არგუმენტები ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული არც ერთ ადამიანკვირვებულ ორგანიზაციას, არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, არც სამართლიან არჩევნებს, არ უთქვია იმის თაობაზე რომ არჩევნები გაყავდა, მოხდა ბიურეტენების ჩაყრა, საარჩევნო სიის ხელოვნურად გაბერვა, ვიღაცების დაშანტაჟება, მოტყუება, მოსყიდვა და ასე შემდეგ. ანუ ცალსახად უნდა ვთქვა რომ არჩევნები ჩატარდა, სამართლიან სამართლიან გარემოში, თავისუფალ გარემოში ყველა ოპონენტს, მათ შორის ქალბატონ ირმაინაშვილს ძალიან თავისუფალ რეჟიმში ქონდა საშუალება, რომ თავისი წინასაარჩევნო კამპანია ეწარმოებინა. კენჭისყრის დღეს თუ იყო დარღვევები, იყო მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის და საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს დარღვევები გამოასწორა. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რაც აი ეს დასკვნაში არ იყო სამწუხარო და რაც თვალში მომხდა, მე-13 უბნის შედეგების გადათვლას ითხოვდა ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია, ასევე ირმაინაშვილი, საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა მიუხედავად მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა მკაფიო სამართლებრივი საფუძველი, გადაითვალა მე-13-ობნის შედეგები, მე-13ობანი არის უჯარმის უბანი, სადაც ითვლიდნენ მუხროვანიდან წამოღებულ ხმებს და იქ არავითარ დარღვევას ადგილი არ ქონია, ზუსტად იგივე შედეგები დაჯდა, რაც იყო შემაჯამებელ, რაც იყო კენჭისყრის ოქმში მითითებული. შიმშილობასთან, შიმშილობასთან დაკავშირებით უნდა თქვა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, რომ ქალბატონმა ირმაინაშვილმა ამ ფორმას მიმართა. მე განსაკუთრებით წუხვარ ბატონი ლევან თედიაშვილის გამ გამო, რომელსაც ჩვენს პატივის თემას და სიყვარულს უდასტურებ ამეთერის საშუალებით მიუხედავად იმისა, რომ ის ირმაინაშვილის მხარდამჭერია და ირმაინაშვილს მოგუწოდებ აიღოს პასუხისმგებლობა ბატონი ლევანის ჯანმრთელობაზე და შეწყვიტოს როგორც მინიმუმ ბატონმა ლევანმა უნდა შეწყვიტოს შემშილობა. წუხვა რომ ეს პროცესები პროცესებმა ასეთი ფორმა მიიღო, ქალბატონ ირმაინაშვილს ხელისუფლებამ და მეც როგორც ხელისუფლებო კანდიდატმა უნდა შევთავაზო, მისი ძირითადი მოთხოვნა არის წინასაარჩევნო გარემოს შეცვლა წარმოადგინოს წინადადებები, კონკრეტული წინადადებები, როგორ წარმოუდგენია მას საარჩევნო გარემოშეცვლა და ხელისუფლება მზად არის ამ თემებზე სასაუბროთ. დიდი მადლობა, ხელისუფლება მზად არის ისაუბროს წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, ასეთი იყო თამარხი და შელის განცხადება, მაესტროს ფაქტორი, ხვალ 10-ის ნახევრამდე გემშვიდობებად, მადლობთ რომ გვეყურეთ. Thank you